أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن لنذهبنهم جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وحففناهما كلتا قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما ولئن A إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا صدق الله السلام عليكم ورحمة الله